alloh subhanahu va taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni vasf qilib qur'oni karimda alohida bir oyat nozil qildi unda ambiyo surasida alloh taolo ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin deb payg'ambarini nabiysini vasf qildi sifatladi seni faqatgina rahmat qilib yubordik dedi alloh taolo rahmat qilib yuborilishi faqatgina musulmonlarga emas butun bashariyatga koinotga borliqqa alloh azza va jalla nabiysini muhammad alayhissalomni rahmat qilib yubordi ana shu rahmatidan bugungacha to qiyomatgacha insoniyat bahramand bo'lib boraveradi bizni mo'min musulmon bo'lib alloh azza va jalla qodir qilgancha ibodatlarda yashashga halol va harom doirasida umr guzaronlik qilishimizga ana o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning rahmatliklari asosdir shu zot rahmat bo'lganlaridan mehribonlik asosi bo'lganlaridan doimo muomalalarida munosabatlarida odamlar bilan atrof bilan jonli va jonsiz narsalar bilan murosa qilishda muomala qilishda rahm va shafqat u zoti bobarakotning hayotlarini asosi edi shuning uchun o'zlarini mashhur bir hadislari bor unda payg'ambar alayhissalotu vassalomning huzurlariga sahobiy ikromlar kelib yo rasululloh mushriklarning haqqiga bir duoibat qilsangiz ularni la'natlasangiz juda zulm haddan oshib ketdi mo'min musulmonlarga mushriklarning zulmi ko'payib ketdi ana o'sha paytda sahobiy ikromlar chidolmasdan nabiy alayhissalomning huzurlariga kelib bir bularning haqqiga duoibat qilib bersangiz deb so'rashdi shunda nabiy sollallohu alayhi vasallamning javoblari biz mo'min musulmonlarga to qiyomatgacha asos bo'ladigan javobni aytdilar islomning rahmat dini ekanligini marhamatli shafqatli bo'lish dini ekanligini o'sha o'rinda rasululloh alayhissalotu vassalom gapirib o'tdilar innama ana lam la'anan men la'an la'natlaguvchi doibat qiluvchi qilib yuborilmadim innama buistu rahmatan men rahmat qilib yuborildim deb u zot sahobiy ikromlarga javob berdilar demak dinni nabiy alayhissalomning yuborilishlarining asosi mehribonlik shafqatlilik odamlarga yaxshilikni tilash ularni faqat yaxshi narsani xohlash islomning asosi bo'lgan ana shu e'tibordan duoibat qilib qilishni so'ralganda nabiy alayhissalotu vassalom innama buistu rahmatan deb u zot javob qaytardilar men rahmat qilib yuborildim dedi boshqa bir hadisda nabiy sollallohu alayhi vasallam innama ana rahmatun muhdat dedilar men alloh azza va jalla tomonidan yuborilgan rahmatman mehribonlikman deb rasululloh alayhissalotu vassalom marhamat qildilar demak ana shu rahmatliklari sahobiy kiromlar bilan bo'lgan munosabatda juda ko'p o'rinlarda ko'ringan har bir harakatlarida rasulullohning rahmat zot ekanliklari bilinib turgan har bir gaplarida harakatlarida munosabatlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam mehribon zot edilar rasululloh alayhissalotu vassalom do'stlariga ham dushmanlariga ham rahmat zot ekanliklarini o'zlarining hayotlarida doimo ko'rsatib o'tganlar ana shulardan birida imom nasaiy rivoyat qilgan hadisda keladiki nabiy sollallohu alayhi vasallam oldilaridan kim ro'para bo'lsa kim ro'para bo'lishidan qat'iy nazar rahmat qilib yuborilganliklarini namoyon qilish ko'rsatish ma'nosida kim ro'para bo'lsa sahobiy ikromlardan katta kichkina yoshu qari birinchi bo'lib rasululloh sollallohu alayhi vasallam salom berardilar salom bilamiz dinimizning boshqalarga yaxshilikni istashi boshqalarga tinchlik xotirjamlik bo'lishni xohlashi salom bilan bo'ladi ana shu ma'noda rasululloh alayhissalotu vassalom sahobalar davrida hattoki boshqa rivoyatlarda keladi payg'ambar alayhissalotu vassalomdan birinchi bo'lib salom berishga bir necha marotaba sahobiy ikromlar chog'lanib tayyorgarlik ko'rib hozirlik ko'rganda ham ulgurishmaganini rivoyatlari kelgan demak rasulullohning mehribonliklari birinchi bo'lib salom berishlaridan boshlanardi yana bir u zotning sifatlaridan biri kim bilan ko'rishsalar sahobiy ikromlardan katta yo kichkina doimo tabassum bilan u bilan ko'rishardilar hozirda ba'zi bir odamlarni biroz puli ko'payib qolsami yo maqomi sal yuqorilashib qolsa yo obro' e'tibori sal o'zgarib qolsa muomala qilish madaniyati o'zgarib qoladi boshqalar bilan so'rashishda gaplashishda ular bilan munosabat qilishda butunlay boshqa odamga aylanib qoladi ammo nabiy alayhissalotu vassalomning tabiatlari u zoti bobarakot oldilaridan kim chiqsa unga tabassum bilan muomala qilardilar ana shu sahobiy ikromlarga munosabatlaridan biri edi